Sì, eh, io credo che il film appunto eh, sia anche di aiuto ehm, e sia veramente uno dei film che personalmente mi hanno fatto più riflettere tutti quelli che abbiamo visto nella mia storia proprio su questa questione, sul fatto appunto di, eh, del danno che va a provocare ehm, anche, il appunto, anche il nostro tipo di scelta perché certamente siamo noi, c'è anche gente che sceglie di non inserirsi su queste piattaforme, sulle varie piattaforme. Secondo me io ho tutta la stima di queste persone, tra l'altro anch'io comunque fondamentalmente io faccio solo un'attività promozionale in fondo, eh, anche sui social praticamente non, non, pubblico post quotidianamente su varie cose eccetera eccetera, semplicemente per, per io da, da, tempo promuovo i, po- i preview e le anteprime dei miei video e poi invito a vederli su YouTube. Io questo faccio, questo è l'uso ormai che faccio dei social ma l'unica cosa secondo me importante sono i messaggi, uh, ovviamente non perché uh, solo messaggi virtuali, cioè messaggi anche per poi insomma uh, poi vedersi le persone fisicamente, ma appunto sono comunque importanti anche quelli di Whatsapp, per esempio, perché comunque ci permettono di eh, appunto parlare con le persone, insomma, di, rispetto a prima e mantenerci più in contatto. Quindi, secondo me, per quanto riguarda la messaggistica, Ecco, per esempio, secondo me è una cosa importante, certo come tutte le cose, poi è un problema quando si va a finire nell'eccesso, ecco questo sì, però secondo me la massaggistica è superiore ai social in generale, eh, però appunto, eh, punto interessante quell'idea per cui poi si diventa schiavi, Truman alla fine lo capisce, sapete chi ha visto il film, lo sa, insomma è inutile dire cose per quei pochi <laughs> magari non l'hanno visto, non voglio spoilerare, però comunque sì anche cioè, molto Platone, il fatto di uscire dalla caverna, insomma Ah, veramente, eh, poiché <laughs> purtroppo la finirei più, comunque mi interessava solo ricordare l'importanza di questo film, eh, appunto per me, ma anche oggettivamente, che è un, un film di importanza mondiale, oggettiva. E, ehm, tra l'altro ho sentito qualche giorno, ho letto proprio ieri che, <laughs> di sfuggita che Jim Carrey ha dichiarato che, appunto sapete, il grande attore protagonista del film, tra l'altro ci sono anche le foto con Jim Carrey e David Lynch, che ho visto qualche giorno fa, e se non sbaglio Ginkeri sostiene anche la fondazione, la sua fondazione in meditazione, comunque ho letto di sfuggita che Ginkeri ha dichiarato che sarebbe interessante girare un sequel nel film e eh, sì, però eh, per come la vedo io eh, i sequel sono sempre e i remake soprattutto, penso ai remake Disney, tra l'altro Martin Scorsese sarebbe d'accordo con me soprattutto sulla questione Marvel su cui si è scagliato, cosa ho ripetuto già molte volte eh, considerando che non vero cinema, e tra l'altro sono schierati con lui anche molti registi, comunque sì, Jim sarebbe interessante, però secondo me appunto come tutti i sequel sempre avrà delle mancanze. Vedasi pure il quarto capitolo di Matrix che ancora non ho visto, per, però certamente da quello che ho letto a quello che ho sentito è certamente inferiore alla trilogia, soprattutto al primo film che cioè il primo film è superiore agli altri due capitoli, in particolare Revolutions, secondo me assoluto i primi due Matrix sono il primo e poi un po' il secondo, che anche il secondo ha dei dialoghi fenomenali, sono i più due grandi film e la trilogia. Comunque, tecnicamente, andando sui pezzi da stira del film, sì, oggi spero di farcela, dovrebbe eh, appunto, e mi fermo un attimo con Bach, gli ultimi due pezzi per lui penso li caricherò la settimana prossima, comunque oggi se tutto va bene, penso più in serata però, spero massimo no, comunque non oltre eh, stanotte cioè domani notte martedì notte dovrei caricare <clears throat> il primo dei 4 3 forse anche quattro, come ho detto prima pezzi interpretato dal film non so in realtà però quale effettivamente caricherò eh, quindi in realtà non posso parlarne tecnicamente però comunque eh, se vedete il titolo ovviamente capirete che pezzo si tratta per cui poi nel dettaglio Ecco, altra informazione tecnica, andate fate riferimento alla descrizione del video. Comunque i tre pezzi, comunque li cito, appunto non so l'ordine, ancora devo decidere, ma uh, sono praticamente um, ehm, Father Colbes Preaching, non so come si pronuncia esattamente quest'ultima parola, Preaching forse, um, ehm, Raising the Sile, alzando la, alzando la vela, tra l'altro bellissimo significato, eh, praticamente un pezzo che non delle scene finali, questi, cioè questi due pezzi sono entrambi la scena finale quando diciamo Truman scopre la verità e poi eh, Truman Slips, eh, altro grande pezzo, eh, ma comunque penso che chi conosce un po' il film sa questi pezzi in che momenti si trovano Uh, e diciamo di questi tre, forse proprio il, quest'ultimo uh, è il più importante per me, ma io credo anche oggettivamente a tante altre persone. Uh, sì, diciamo è un pezzo però straordinario, ha un significato molto importante per me, è uno di quei pezzi che, diciamo, senza i quali poi non potrei più concepire la mia esistenza. Tra l'altro il compositore mm, di questi tre pezzi, due sono di Philip Glass, secondo un grandissimo compositore, però purtroppo io in realtà non è che lo conosca veramente in modo approfondito, quindi questa è una mia grande mancanza, perché appunto uh, lui è davvero un grande compositore, ma prima o poi lo approfondirò molto di più. Uh, e sì, appunto sono tentato di mettere come primo questo mezzo, ma in certo senso di questi tre vorrei lasciarlo alla fine, uh, però non lo so, comunque eh, li ho citati, adesso comunque ne siete a conoscenza. Vedremo un po', vedremo un po', vediamo come decido al momento. E poi un quarto pezzo ci dovrebbe essere che in realtà è un pezzo di musica classica che si sente appunto diciamo nel film all'inizio se non erro insomma non è le scene iniziali ed è eh, attenzione non facciamo male errore che in genere si dice marcia turca assolutamente no è il rondò alla turca KA331 di Mozart e eh, sostanzialmente sì, si sente le, le, scene iniziali del film e diciamo che questo è un pezzo che tanti anni fa io lo vedevo come un'impresa suonarlo al pianoforte mi ricordo quando lo, ci provavo a livello personale perché noi lo suonavamo mia, con, nei tempi in cui suonavo il pianoforte la mia insegnante avevo molta difficoltà nel suonarlo stranamente mi sono reso conto che poi invece riprendendolo eh, di questi tempi, quindi in questi giorni, diciamo, eh, l'ho trovato molto semplice. Probabilmente si tratta anche di una, maturi, mancata maturità allora, comunque avevo 13, 14, insomma, quegli anni lì. A parte certe cose tecniche, soprattutto la mano sinistra, non più complicato per la mano sinistra, come sapete. L'altro ieri un pezzo di Bach, una, cioè una sola versione che ho caricato solo la mano sinistra, anche difficile suonare in quel modo dicevo però mi sono reso conto che eh, insomma comunque non è poi così complesso comunque vedremo questo lascerò forse alla fine più che altro per un'importanza della musica classica non per un fatto personale perché il pezzo vorrei lasciare alla fine ma che è più importante per me ripeto è forse proprio Truman Slips ma comunque vedremo vedremo un po' come deciderò ah, però eh, sì di questi tre compositori se permettete in realtà eh, due parole le vorrei spendere anche per Wojciech Kilar eh, appunto forse qui lo conosco un po' meglio dei tre anche se il terzo ricordo ripeto non me lo ricordo in questo momento um, comunque Bogic Killer um, in particolare c'è un pezzo tratto al finale di un film a non a porta di Roman Polanski che sicuramente ecco avranno visto in molti ma consiglio sempre a quei pochi che l'hanno visto Roman Polanski insomma si sa l'importanza del regista non lo, non lo diciamo non lo devo dire certo io, anzi sono l'ultimo a doverlo dire, um, gran film con Johnny Depp, Emanuel Segner, tra l'altro ne sapete la moglie di Roman Polanski, film fantastico, thriller, eh, insomma comunque gran film tratto dal, uh, dal, dal club di Ma e dal club di Uma, anche se in questo momento non ricordo lo scrittore. Uh, tra l'altro eh, la scena finale mi ricorda anche Eyes, Wide Shut. Comunque, ehm, sì, la traccia finale di questo film, cantata al soprano, anche in questo momento <laughs> mi sfugge il nome, eh, si chiama Vocalize ed è eh, una traccia sublime per quanto mi riguarda secondo me la dovrei anche interpretare in futuro, quando devo dire l'anniversario di uscita di questo film. Tra, tra l'altro anni fa eh, diciamo, stavo provando anche con la mia la figlia, la mia professoressa di musica, che mi ha insegnato di musica, che è diciamo, diplomata in canto lirico, sono lavido da un po', quindi non, ricordo, non ricordo esattamente però proprio in che eh, riguardo su cosa, se diplomata, eccetera, queste cose. Comunque consiglio il pezzo anche per chi non ha visto il film, perché è davvero straordinario, ma Oggi Jack Killer in generale, eh, proprio un gran compositore, eh, insomma anche eh, eh il Dracula di Bram, il Dracula di, aspettate, di Francis, no, il Dracula comunque il 92, con anche ehm, Gene Hackman, no Gene Hackman, Gary Oldman, scusate ma devo parlare talmente tante cose che mi sfuggono parecchie, non ricordo però il regista di questo Dracula, comunque Uh, questo, uh, forse di Bram Stoker, al terzo romanzo di Bram Stoker. Comunque il Dracula, quello lì appunto con, um, ho detto, Gary Oldman e Winona Ryder, Canyon Reeves. La colonna sonora di quel Dracula è sua. E tra l'altro uh, il pezzo, eh, che in questo momento mi ricordo il titolo, ma c'è un pezzo che è stato utilizzato anche per parecchio tempo, nel programma Affari tuoi di Rai 1. Infatti all'epoca mi ricordo che cercai con insistenza questo pezzo che mi piaceva tantissimo e eh, sì, non ricordo il titolo in questo momento, ma un pezzo con il rullo di tamburi molto pesante e però anche in generale, anche se non diciamo, visto eh, tutti i film in cui è composto, comunque composto le musiche Vojicek Killer è un altro grandissimo compositore, Fader e Fader Kolbe Preaking, qui di The Truman Show è suo il pezzo che ha interpretato in questi tre pezzi e se non letto, se letto bene in questi giorni praticamente questo padre eh, salvò un um, se non era un, un soldato un amico un campo di battaglia nella guerra, nella guerra, nella seconda guerra mondiale e per questo poi il pezzo è stato composto in suo onore quindi Grandissimo pezzo, anche se forse potrei anche sbagliarmi, la storia potrebbe anche non essere esattamente così, ma questo mi pare di aver capito di sfuggita. Sì, e quindi davvero un eh, pezzo straordinario, uno dei più belli di questa colonna sonora, ma quale pezzo ne è bello di questa colonna sonora? Sì, uh, uh, sì diciamo che uh, Here we go for our video tools of the day, questa parte è una parte diciamo in realtà integrativa al video di oggi, e vorrei solo dire che praticamente, eh, sì, um, avete visto la seconda parte sul dedicato di Truman Show, ma è inutile che vi spiego, già avete capito se avete seguito anche il primo video, perché praticamente all'anniversario di Truman Show eh, ho caricato questi tre pezzi da stile il 5 giugno 98 in USA, il primo giugno sempre in USA è la prima del film, e quindi in onore di questo anniversario ho interpretato tre pezzi, in realtà forse anche quattro, comunque Ah, oggi mi sembra che avete visto il secondo tramite il preview all'inizio di quel, quel, video che poi in realtà eh, l'ho fatto l'altro ieri quindi questa è l'ultima parte di quel video dedicato, di Truman, a Truman Show perché era un po' lungo e l'ho diviso diciamo in tre parti ad ogni modo questa è un'altra parte aggiuntiva del, quindi è un video pensiero anche di oggi eh, volevo dire che praticamente ieri c'è stato un concerto, c'è stanotte, tra ieri e stanotte c'è stato un concerto di Vasco Russi a Napoli ovviamente come Vasco Russi fa sempre i tour in concerto, in genere si chiamano Vasco Non Stop questi concerti e ieri appunto è stato allo stadio qui di Napoli, lo stadio Maradona, la prima volta con il nome Maradona che quando è venuto si chiamava sempre San Paolo e appunto ovviamente avrà fatto sempre un grande concerto nei suoi 70 anni fatti poco, poco fa tra l'altro, lo scorso 7 febbraio comunque ho pensato in realtà di fare questa cosa di improvvisare, cioè non improvvisata ma di ricaricare una mia interpretazione di uno dei pezzi che dedicai per il, per il tributo per i suoi 70 anni, appunto video in descrizione diciamo, un mm, video tributo contenente vari pezzi, tra l'altro dedicare anche un video tutto qui, proprio a lui, per il suo compleanno magari andatelo a vedere se volete comunque eh, diciamo il, mm, ho deciso di ricaricare quindi in forma separata solo un pezzo tra questi tra di quelli che interpretare per questo suo tributo che penso poi è quello che venne meglio comunque Vita Spericolata versione live San Siro 2003 con una grande introduzione di Alberto, grande tastierista, ce l'ha da diversi anni, suo, che della sua band, che è Alberto Rocchetti, detto anche il lupo mare in mano. Sì, questa intro è fenomenale, forse io ve l'ho mostrata anche dopo i preview di Truman Show, eh, appunto perché poi dopo incomincia il pezzo, comunque eh, veramente straordinario, eh, appunto mi sono sentito di fare questa cosa di di condividere questa mia interpretazione che effettivamente tutti i pezzi che interpretai in quel tributo per il suo compleanno, come ho detto, credo sia uno di quelli che viene meglio, forse insieme a Selli, vivere una favola, e è già un'altra canzone molto recente, una decina di anni fa, il 2011 se non sbaglio, comunque spero che a qualcuno è piaciuto, per altre informazioni però leggete la descrizione del, del video perché ho spiegato tutto lì e poi soprattutto anche eh, la descrizione del tributo che gli dedica a lui perché là c'è scritta nel senso che lì, eh, diciamo, in quel video ci sono scritte molte più cose perché ovviamente fu un video fatto pochi giorni dopo, il, ehm, cioè insomma il suo compleanno caricato una decina di giorni dopo, però proprio per il suo compleanno, abbiamo detto sui 70 anni, era un grande compleanno, e quindi c'è scritto ancora di, ci sono scritte ancora più cose, anche se la descrizione del video ieri poi ho detto forse qualche altra cosa che non dissi, mi pare, non scrissi in quel video lì, comunque le consiglio entrambe, ma Vedo già il video la, con l'altra metà è lungo, quindi vorrei dire più cose, forse qualche altra cosa, appunto. Credo di aver detto tutto, mi dico sempre io, se mi venisse appunto qualche altra cosa in mente la aggiungo in descrizione. Eh, sì, have a great day again.